Sinto a miña voz percorrendo esta cidade Sinto a miña voz sentindo a claridade E sinto neste benestar un estado de liberdade E sinto que a miña vida é un niño de oportunidades Non hai ninguén que me poida calar Sinto a miña presenza con ausencia do teu ser Sinto que vou medrando e eh, vou facéndome ver Sinto aquela rapaza que non deixaba de tremer sinto quen son agora que se sei sou eu Siento na mi voz un segredo por descubrir, siento un nuevo placer corazón